Feier, Feier, Feier, Feier. Vermiss die Zeiten, weil ich schon war. Vor dem Krieg, wo die Stadt anders aussah. Alles passiert in einem Tag. Wir mussten fliehen, denn wir hatten keine Wahl. Wussten nicht, was uns erwartet. Wollten weit sein von der Gefahr. Es war nicht einfach. Doch ich bin dankbar, denn ich habe es bisher geschafft. Ich hoffe, irgendwann geht alles vorbei. Ich hoffe, ich kehre eines Tages wieder heim. Egal wohin ich auch gehe. وطني Denke an die alten Zeiten, aber Nostalgie Früher war alles besser und es fehlte nichts Alles war anders, doch dann kam der Krieg Seitdem hat sich alles verändert, keine Harmonie Schau auf die Fotos, ja mir kommen die Tränen Würde gerne das Rad der Zeit zurückdrehen Inshallah wird alles wie's mal war Inshallah Ich hoffe irgendwann geht alles vorbei Ich hoffe ich kehre eines Tages wieder heim Egal wohin Thank you.